E, sasa sijui ni nani anasema ni wewe but tuko karibu kuambiwa. Meanwhile, you're still watching Y in the morning on Y254 channel. Unaweza tupata Y254 on Facebook, Y254 channel on Twitter, Y254 underscore channel on the gram. Inaitwa Val or Val wa Marangi, yani color me Val. And yes, eh, I am still feeling Valentine, so kama unajisikia tu kuwa rebel, so it's, it's okay, it's fine. In fact, watu wametoa jam ya hii season, si ndio? It's our time to shine now. <laughs> Hashtag is Thursday Vibes. So we have reached the entertainment part of the show. Wacha kwanza nimeambiwa nikuwe, nikuwe activist. Tumetoka kusahii kuongelea Food Cloud. Food Cloud, okay? Yes, that was with Brian Sakwa and his very able guest. So mwende hapo Food Cloud, alafu mutaambiwa vitu fiti kuhusu food conservation and food preservation. I hope you got that interview. If you didn't, It's fine. Hispanic, turn to YouTube at White54 channel, alafu just rewind, rewind. All right. So let's get to our guest today. Sasa. How are you? I'm good. Uh -huh. oh, so Neza smile. Tumesumbuana hapa nyuma ya tent by the way. <laughs> Tumesumbuana. All right. What waambie unaitwa nani na umetoka wapi? Okay, me my name is Jairaf, mm -hmm. aka the son of king himself. Mm -hmm. An upcoming gospel artist, urban gospel. Yeah. Mhm. urban gospel sasa ndo gani? Urban gospel ni gospel ya kisasa kwa Kiswahili. Gospel ya kisasa. Mtasema unitranslate yeah. <laughs> Sijauelewa sasa. Is it a new genre like the, the hip hop hip hop, ni R&B R&B, ni afrobeat like uh, ni bongo, ni nini? Ni afrobeat hivi. Ah. Unazaenda na style yoyote, yani ni urban. Aha. Uh -huh. Ya muziki yenye inahusiana na ya kisasa sasa iko na unaweza enda na testi tofauti ya muziki ya saa hii Okay. Lakini ni gospel. So unaweza ifanya reggae, hey, eh, unaweza hey. gospel, hey. unaweza ipiga hey. afro pop, inategemea. I had me at reggae. Okay. Yeah. Okay, all right. Sawa basi. So nikuulize. Uh -huh. This age and era watu wanatoka gospel kuingia secular. We mbona umekaa kaa tu hapo kwa gospel? Uh, juu sijakuja gospel biashara. Unajua wengi unataka pesa? Si ati sitaki pesa, nataka mm. pesa lakini aim yangu kukuja si pesa. What is your aim? Eh, aim yangu ni ku kumfanyia God, kuimbia Mungu mm. juu place amenitoa nifaa, so mm. -hmm. sioni kwa nini nisimwimbie mm -hmm. so mm-hmm. sijakuja hapo juu ni busy mm -hmm. yani nimekuja juu ni kitu ni calling mm -hmm. that's why niko hapo mm. yeah. Haya, kabla tuende mbali, explain to me what's happening. If kwanza video inakaa safi sana, but hao yeah. watu wanakaa wawili tofauti. Uh -huh. Unanipima, si ndio? Wewe <laughs> ni mimi. Sikupimi, wewe ni mimi. Ah. Uh, yeah. Ai, hapana guys, guys, guys, guys. Amuoni hao ni watu wawili tofauti, but okay, uh, he's insisting ni yeye. Uh -huh ama sijui nikwambia ufanye fanye hivi ndio tuone kama bado rangi iko same. Ah. <laughs> to explain hii song as in uli mbona uliandika inspiration kutoka wapi? Um, unajaribu kutuambia nini kwa video? Ya yeah, hii, hii song naongelea life yangu ya nyuma na saa hii venye niko. Mm -hmm. So unaona hapo kuna place nasema Yesu umeniponya moyo, mm -hmm. ukanitwiga kodoro, mm -hmm. ukaondoa migogoro. Mm -hmm. Like kitambo nilikuwa na nilikuwa na struggle kidogo mapanda shuka hapa na pale but God will come through. Penye unakaa fine, thank you. Umestruggle. Eh, sasa unajua sasa si lazima ni <laughs> mm. <laughs> nikuja hapa nikiwa nimechapa ndio mjue nime struggle. Ah, oh, sorry. Yeah. Hey. <coughs> so nilikuwa na struggle kitambo. Mm. Yeah, but God will come through akafanya mambo yake. Mm. That's why niliandika hii song. Mm -hmm. At least ku encourage mtu mwenye anateseka ajue. Mm. Hii kuteseka si forever. Mm -hmm. Utateseka but God yako. Mm -hmm. Day ina come utakuwa una una flex kama watu wengine. Wewe ipo yeah. siku yeah. Sasa si tu encourage kutuambia tu kidogo story tu yako kiasi tu mali ah. utakuwa tu comfortable. Ukiona tumeenda sana, unaweza piga break alafu tu reverse. Okay. Mm -hmm. So <clears throat> mimi nime nimezaliwa Kakamega. Mm Nimelelewa Eldoret. Mm But kuzaliwa ni Kakamega. So mhm. nilizaliwa Kakamega kwa familia ya watu sita. Uh, tuliluzwa uh, maparo tukiwa wadogo, mi nikiwa 7 years mhm. nilipoteza mm -hmm. wazazi wangu wa watu wawili mm -hmm. through suicide eh. Yeah. Story ya marriage pale nyumbani nini za macorals ati yeye mzae sijui ana cheat sijui nini, unaelewa tu hizo vitu za kwa marriage vile kuna kwanga mm. So ili happen hivyo, madhe aka commit suicide, mzae akabaki akajaribu eh, lakini stress zikamlemea pia yeye aka akafuata hiyo njia hiyo hiyo so tukabaki orphans mm. ya zile ma, ma, mangori ngori za familia nini, watu wa familia hawataki ku unajua sasa mkishapoteza wazazi, watu wenye wanabaki hao wengine sasa hawezi wa treat wenye wazazi wenu walikuwa na wa treat mm. so hivyo ndio ile happen, nika watoi wetu wengine walipelekwa orphanage mimi mm -hmm. sijui ni nini ilifanyika. Watu wa familia hao family members hawakuniandika hapo wakati walikuwa wanachukuliwa. mm -hmm. so wakaenda, mi nikabaki mi nikabaki sasa eh, mi naye mateso ikakuwa mingi pale, nikatoka home nikamove hivyo polepole. Ni story refu but sasa siwezi isema yote, maybe siku ingine nikiipanga tu nikuja ni mm. nikasonga hivyo nikatoka home <clears throat> ingia ingia kwa hizi tao nikitembea hadi nikafika Eldoret. Hapo ndio nimelelewa sana mm -hmm. na watu kibao tu, nimelelewa na watu wengi by the way, mtu tu anajitolea na kusaidia. Juu hiyo time nilikuwa mdogo, hata singefanya job mm mtu anajitolea na kusaidia venye anaweza hivyo hivyo, na maisha ikisonga hadi nika grow mm. nikajikuta saa at least naweza jisimamia, naweza fanya job mwenyewe mm -hmm. yeah. so <clears throat> hizo ndio vitu zilifanya nimeandika hii ngoma na bado kuna ngoma zingine kibao zenye ziko na story yangu zenye mm -hmm. bado sija release mm -hmm. so hiyo ndio story yangu kwa ufupi tu, but ni story refu sana mm -hmm. yeah. Nasikia sijui utoe album, nasikia kuambia utoe album upange pange tu ah. life yako tu hivyo. Yeah, si lazima nizi, nizi, niseme hizo story through music mm. Naweza zisema tu in a different way pia ikiwezekana, but mm. zenye inaweza kuteka kwa music zingine ni kate kate at least watu wazipate. Sasa venye umekuwa mzima, ona sahii kwa TV yeah. Una feel aje? Na feel poa manzee, na feel God mm -hmm. Anafanya mambo yake mm -hmm. na feel good mazee anacheza kiyeye juu eh. Kuna time mimi nilikuwa nime eh, nilikuwa naona hii eh, ni kama sitawahi fika mahali bana, juu zile struggles zenye nilikuwa na, na go through zilikuwa mm. mingi mm. but saa hii at least naona God ana come through mm -hmm. Siwezi sema niko fiti sana, lakini nikiangalia vile nilikuwa na venye niko mm -hmm. kuna tofauti. Unaona ukienda hadi wapi? au ukikaa tu ukiota ukiambia God sa God sa God sa God, ukinipangua pangua, ukinifungua akili yani niseme nataka kuwa hapa Mm -hmm. Hapo Ni wapi hapo? Ni nifike place yenye naweza saidia watoi wetu na nisaidie watoi wengine wenye wanahitaji msaada juu mi nikijaribu kufikiria zile ma mastruggle zenye nimepitia na zenye watoi wetu bado wanapitia mm naona inafaa tu kukwetu na hizi hizi children's homes kibao mm. at least hawa watoi wasaidika so mi nataka first Mungu aniokolee nifike place yenye naweza saidia watu wengine mm -hmm. yeah. si orphans tu peke yao, nataka nisaidie wanamuziki pia mm -hmm. juu niko na dream ya kukuwa na studio yangu mm -hmm. yeah. nataka nikuwa na studio yangu at least naweza saidia wasanii juu kwa music tuna struggle wasanii wako huku nje wako na talent mm. but hawapati hiyo hiyo opportunity ya kuingia studio juu pesa mm. financial watu hawako fiti mm so hmm. naweza taka nikuwe na studio yangu at least nisaidie wasanii naweza taka nikuwe na vile naokolea watoi wenye ni orphans yeah mm -hmm. so miaka zijazo manzee najiona nikiwa hiyo level god aki hiyo siku ya fast ulikanyaga studio ulikuwa na feel aje hey, eh, eh, hey, nilikuwa na feel So, wow. Niko like hey. Eh. Unajua mara ya kwanza mimi kuenda studio kwanza si kurekodi, nilienda na best yangu. Mm. Yeye alikuwa anaenda So tulienda naye studio. Mimi nimeenda tu naangalia tu venye niko eh. Hey, Mpenzi mm. mtazamaji. Yeah. Eh. Mimi niko like mimi nitakuja kweli nyimbo yangu. Mm. Alafu unajua nilikuanga na uoga. So nilikuwa naona venye wana muziki niko like eh hey, lakini nilikuja nikakaa nikagain hiyo courage mm. Niliingia studio siku ya kwanza kurekodi nyimbo yangu mwenyewe ah, sikuwa na uoga sana but nilikuwa nimefurahi yani. Mm. Lijibaya soda? Uh, obvious. <laughs> Ah. Alafu uh, nieleze uh, concept ya video. Na kuna mali nimeona kuku. Yeah. But umeniambia umetoka Kakamega. Ni, ni, ni juu ya hiyo ama nicheze yeah, chini. Kakamega hatuwezi kuku haiwezi kosa kwa <laughs> kwa Vixen. <laughs> Kuku lazima ikuwe hapo. ni Niexplain concept ya video. Unajaribu kutuambia nini hapa? Concept ya video unaona kuna place nimepiga look hadi unijui. Bana, yeah. Nimekuosha. <laughs> Ehe. Kuna place nimechapa luku hadi unijui. So hapo hapo ni sahi. Alafu ah. kuna kuna hiyo part nyingine yenye unaona nimechapa chapa kiasi. Hiyo najaribu kuexplain vile nilikuwa. Oh. So, na, uh -huh. kama hapo penye mama mboga hako mm. hiyo mm. ni time sana nilikuwa umechapa hadi hauna hadi food unaweza enda ku, kuomba mm. but hakuna mtu anataka kusaidia unaona mm -hmm. so hiyo ndio concept inakaa fiti yeah. ngoma next natoe Ah, nishaanza kupatia pressure Eh. si umesema ni kibao eh. ngoma next natoa ah <laughs> mm. sema ndatoa lini mm. but ziko ready mm -hmm. audio iko ready mm -hmm ni video tu nataka ni shoot so mm. anytime nikiwa fiti mm -hmm. nitaiachilia, siwezi sema ni lini, itakuwa surprise tu. Uh, okay, sawa bas, All right, acha ikuwe surprise bas. Uh -huh. Alafu kuna producer unataka kufanya job na naye director hivi ama where you, you have your own vision like, we bora tu unajua unataka, unaweza kutembea tu na uh, obvious kuna eh, kuna maproducer wenye tunataka kufanya nao lakini kina nani si obvious kina ah. nani <laughs> mm -hmm. kuna Teddy B mhm mm huyo ni producer mkubwa mwenye kila msanii anataka kuwork na yeye kuna Vicky Pondis mm -hmm. producer anataka kufanya naye job even though hii nimefanya na Alexis mm -hmm. mwenye ni mwanafunzi wa Vicky Pondis but anataka kufanya na Vicky mhm mm yeah <coughs> Vicky Pondis eh, Teddy B na hao ndio, kuna wengine kibao, hao ndio producer nataka kuwork nao, kwa madirector nataka kuwork na mtu kama Nizo mm -hmm. nataka kuwork na Nizo, nataka kuwork na Young Wallace mm -hmm. yeah, hao ndio madirector nataka kufanya nao, akina Mugo Steve like, Mugo yeah. I like that you have a vision yeah. Kama ungeongelesha msanii hapo nje ungependa kumwambia nini? Mwenye anataka pia pembe yako na kauoga fulani mhm. mm -hmm. Mm, najua ya mzee wapi aongeleshe nani? Akipata challenges ya adu. Ungependa kumwambia? Uh, msanii jaribu tu, unajua nowadays unaweza tumia phone kuji showcase mm -hmm. talent yako through phone, si lazima ati uingie studio waende urekodi ngoma sijui kali. Lazima ikuwe iPhone ha? Ah? lazima ikuwe iPhone Ah, si lazima <laughs> ikuwe iPhone. Ah, kuna pressure hizi streets. We. Eh, pressure, pressure is getting worse. Hey. But, but mm. Wewe kuwa kwa level yako maana wachana na mambo ya pressure. Mm. Hiyo Android unatumia inaweza kukupeleka place. Eh, una record video siku hizi kuna platforms kibao, kuna ma TikTok, ma nini hizo. Record video ukishowcase talent yako, post. You never know nani anaangalia hiyo video. Mm -hmm. You never know nani anaona kitu unafanya. Mm juu mimi mwenyewe personally nili nilisaidika through hiyo online. Oh. Yeah. Through kuji showcase hivyo online unaoneshana mimi niko na talent na imba nini nini. Mhm. Mm -hmm. All of a sudden unaona mtu amejitokeza amesema, "Eh, hey, mimi nimependa vile unaimba. Nataka kukusupport." Mm -hmm. Na mm-hmm. hivyo ndo nilipata support ya kwenda kurekodi ngoma zangu kadhaa, kushuti mm -hmm. video, mm -hmm. unaona. Ni through online. So wasanii usikae hapa ati unangoja mtu sijui atoke wapi akuja kuone kama we mwenyewe ujionyeshi mm. eh, jieke ji, ji, jieke huku nje uonekane jimarket uonekane through simu yako si lazima uende kwa tv si lazima uende kwa radio siku hizi online ina, inafanya vitu kibao sana mm, kweli yeah. mm -hmm. yeah, so fanya kitu at least mtu aona usingoja ati we ni msanii hauna ngoma mtu akikwambia imba ati si yuko ready ati umeogopa ati eh, sahii manzee na, na feel shy. Hiyo iwezi. mm mm-hmm. Jiamini. mm Jiamini, kuwa na nyimbo zako umeandika. mm -hmm. Imba, record, post. Wewe usijali hata kama unapata view moja, hata kama unapata like moja, usijali post. mm -hmm. Kuna siku itajipa na uta, utashangaa. mm -hmm. yeah. So nikikwambia sasa, niambia itakuwa sawa. Yeah, mimi niko ready. I like that. He's my favorite kind of guest. Sasa ah. tunafanya ni juu again umetoka Kakamega na sitaki kukosea. Mhm. Salamu. <laughs> ni must. Mm, peana salamu. Okay. Alafu tumalize ukiimba. Aha. Salamu kwanza mimi niko na natupa kwanza kwa familia yangu ya online. Eh, my online family pale kuna Levi Boychild kuna my manager mwenyewe pale anaitwa Lydia Karani Mhm. mm -hmm. Anajua Kuna watu ni kibao, kuna Mchina King of Wales, kuna mm -hmm. Judy Bahati na watu kibao tu, siwezi wataja wote Kuna wenyewe. Kana mafans sipole ah, basi, Siji ya cha niseme tu hivyo <laughs> yeah, so big up yourself. Na producer wangu wa nguvu pale anaitwa Sean on the beat Mhm. mm Producer mwenye amekalia hii audio anaitwa Alex is on the beat. Video ni Sean. So big up yourself manzi. Na watu wote manzi wenye wamecheza kama hawa kuna wengine si ni wengi yani siwezi wataja wote but big up yourself. Umeanza kufeel shy shy. Kuna wengine unataka kutaja? <laughs> Ama ndo maana huwa mnavaa bigaga set. Amtaki eh, tukuone macho. Okay. Okay. <laughs> Look at him. Oh. <laughs> Okay, acha nimalize alafu ndo uimbe, ndo. Okay. You are still watching Why in the Morning at Twitter.com, Facebook, Y254 channel on Twitter, Y254 underscore channel on the gram. Hashtag is Thursday Vibes and we are not done with you yet. Acha kwanza msanii wetu hapa wa Power atufanye ile kitu alafu we'll be right there. Okay? Don't go away. Imba basi. Okay. Yesu umeniponya moyo.